Передавай всем привет. Громче передавай. Куда плывешь? с ним и... Ну тут далеко не надо, а то, блин, не надо. Жулик нет. Давай я сяду. Подожди. надо весла, весла вот здесь держать надо. Вот так вот, например. А как? И как а? Его развернуть надо. Разверни. Весла подними. Весла подними. И вот, вот так надо, во, вот так вот. Видишь, держать надо, вот так. А, да, и там смотришь, и хорошо, чтобы тоже. Не в ту а сторону. Не ну, в ту сторону ты сюда на берег. Сюда греби, вот, вот так греби, сюда, вот. О. Ты хорошо, держи. Вот. Ты, ты весла держи. Ты ты, нифига ты скорость набрал, не удержать. Ну веслами-то управляй. Вот. Сейчас я хочу. Одного Ну ты, блин, как уплывешь где-то за тобой не догонишь. Ну-ка давай, плыви.